Oh cazzo! Lo capisci che è pericoloso? Non importa, voglio delle prove. Non puoi indagare da solo. E dove sta scritto che non posso? Bene. È successo qualcosa? non vuoi portare nessuno Questo non è un film. Questa è vita reale. È la mia vita staccare, staccare, staccare. Dai, Ale, non, non staccare, non staccare. Sto girando. E nessun altro deve essere messo in pericolo. Cosa accade? Oh mio Dio, no. Oh, cavolo.